မင်္ဂလာပါကျမကတော့ရန်ကုန်ကရင်900အထူးကုဆေးရုံကြီးအသေးနဲ့တဲကြီးလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုပညာဌာနကခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဒေါက်တာအီးခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုကျမပြောမယ့်အစီအစဉ်ကတော့အသေးကင်ဆာယောဂစောင့်ကြည့်ရှာဖွေတဲ့ ACC Surveillance ဆိုတဲ့ program အကြောင်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးကင်ဆာယောဂါကအခုအချိန်မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဝေါ်ဘာဒန်အနေနဲ့အဆင့်9နေရာမှာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ကုသကြမလဲဆိုတာကိုရှေ့မှာဆရာတွေကပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသေးကင်ဆာယောဂါကိုကျမတို့တွေဘယ်လိုစိုးစိုးမြင်မြင်သိရှိကြအောင်လုပ်ရမလဲလူတွေကြားထဲမှာအသေးကင်ဆာယောဂါဖြစ်နေတာကို ကျမတို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြမလဲအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီအသည်းကင်ဆာယောဂါကို global burden အနေနဲ့ရော့အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုတော့တကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ဒီယောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အသည်းအောင်သဝါဘီပိုးကိုကာကွယ်ဆေးတွေထိုးကြတယ်အသည်းအောင်သဝါယောဂါတွေကိုကုသကြတယ်နောက် environmental factor ဖြစ်တဲ့အရက်တောက်တာတွေကိုလျှော့ကြတယ်ငရုတ်သီးတွေမှာအစားအစာတွေမှာပါတဲ့မှုတွေကိုခရူးဆိုင်ပြီးတော့မစားသုံးအောင်လုပ်ကြရင်းနဲ့ lifestyle changes တွေကိုလုပ်ကြတယ် အဲ့ဒါကလည်းတနည်းအသေးကင်ဆာယောဂါကိုရောကြအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီအသေးကင်ဆာယောဂါကိုပို့ပြီးတော့ early detection သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသေးကင်ဆာယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တယ် အဲ့ဒီအတွက်နောက်ပိုင်းမှာဘာကိုအာရုံထားလာကြလဲဆိုတော့ဒီအသေးကိစ္စယောဂါကို surveillance program အနေနဲ့ဘယ်လိုသိရှိအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်လာကြပါတယ် early diagnosis solving ဆိုတာသိနိုင်တဲ့အချိန်မှာ creative treatment လို့ခေါ်တဲ့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တာကိုရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ early detection ကိုရအောင်လို့စူးစမ်းပြီးတော့ surveillance program ဆိုတာကိုစပြီးတော့စဉ်းစားကြပါဘယ်သူတွေကို surveillance လုပ်ကြမှာလဲဘယ်သူတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုပြီးတော့ ဒီယောဂကိုရှာဖွေကြမှာလေအဲ့ဒါကမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာအသေး၆တဲ့ယောဂရှိတဲ့လူတိုင်းကိုဒီ surveillance program လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့လူနာတွေမှာအသေးကင်ဆာယောဂါကိုစောင့်ကြည့်ရှာဖွေမလဲဘလို့လူတွေကိုစောင့်ကြည့်ရှာဖွေမလဲဆိုပြီးတော့မိကုံးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့လူနာတွေကိုစောင့်ကြည့်မလဲနာရာရှိအသေး၆တဲ့လူနာတွေအသေးအောင်တဝါဘီပိုးစီပိုးယောဂါဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေအရဲကြောင့်မို့လို့အသေး၆နေတဲ့လူနာတွေကို ဆောင်ကျဲကြည့်ရှုတဲ့ထဲမှာပါပါမယ်။အဲ့တော့အချိန်အတိုင်းတာအပြင်ကဘယ်လိုကြည့်ကြမလဲ။အသေးကင်ဆာယောဂတစ်ခုကသူ့ရဲ့ကျူမာဒဘလင်းတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ကြီးထွားနှုန်းကဒီ6လအတွင်းမှာဖြစ်များတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုတာကို6 month interval 6လ interval အတွင်းမှာစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုလို့ရှိရင် surveillance အနေနဲ့လုံလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာကြပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုမှာလဲ။စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုတယ်ဆိုတာမှာဘာတွေလုပ်ကြမှာလဲ။ ဘာတွေလုပ်ကြမှာလဲဆိုတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဘိုက်ကို ultrasound ရိုက်ပါမယ်။နောက်သွေးထဲမှာ AFP လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးကိုဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ပါမယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုပ်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်လို့ခေါ်တဲ့ CT abdomen ဒါမှမဟုတ်ရင်တန်လိုက်ဓာတ်မှန်လို့ခေါ်တဲ့ MRI ဆိုတာကိုရိုက်ကြပါမယ်။ကျမတို့တွေမြန်မာပြည်မှာဒီအသေးကင်ဆာစောင့်ကြည့်ရှာဖွေတာကိုလုပ်နေပါပြီ။ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတော့ အသေးမချောက်ဘဲနဲ့အသေးအောင်အတဝါဘီပိုးစီပိုးရှိနေတယ်လူနာဒါပေမဲ့လို့သူအသေးမချောက်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရင်သူ့ကိုအာထရာဆောင်းကိုတစ်နှစ်တစ်ခါရိုက်ပါတယ်တစ်နှစ်တစ်ခါရိုက်ခြင်းအပြင်သူကအသေးချောက်နေတဲ့အဆင့်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီလားဆိုတာကိုကျမတို့စောင့်ကြည့်ကြပါတယ်တကယ်လို့သူကအသေးချောက်နေပြီဆိုလို့ရှင်ရင်တော့သူ့ကိုအာထရာဆောင်းနဲ့ AFP ဆိုတဲ့သွေးဖောက်တာကို၃လတစ်ကြိမ်လုပ်ပါတယ်အဲ့အာထရာဆောင်းမှာမှ အလုံးတစ်လုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တန်လိုက်ဓာတ်မှန်ကိုဒီကျမတို့ဒီအထွေဂရင်900အထူးခုစေယုံကြီးရန်ကုန်ကိုခေါ်ပြီးတော့တန်လိုက်ဓာတ်မှန်ရိုက်တာနဲ့ CT ရိုက်တာကိုကျမတို့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ကျမတို့တွေကဒေါက်တာထိန် clinic လို့ခေါ်တဲ့အခမဲ့ charity clinic ပေါ့။အဲ့ဒီ clinic တွေမှာ6ခုလောက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီတွေမှာကျမတို့တွေလားတွေမှာအလှည့်ကျတွေသွားပြီးတော့စောင့်ချက်ကြီးရှုတွေမှုတွေကိုလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနှိုင်းသားရမှာရှိတဲ့လူရည်ကျွန်းဈေးကန်းအဲ့လူရည်ကျွန်းဈေးကန်းမှာလည်းကျမတို့ဒီအသေးကင်စာစောင့်ချက်ကြီးရှုတဲ့ program ကိုစပြီး run နေပါတယ်အဲ့တော့ကျမနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကအသေးကင်စာယောဂသည်စောစောသိရှိခြင်းနဲ့နောက်ကြောင့်မှသိရှိခြင်းရဲ့အဖြစ်ရလက်ကအရန်ကွာဟပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အသေးကင်ဆာယောဂါကိုစောစောသိရှိအောင်လို့ surveillance program တွေမှာပါဝင်ကြပါပြီးပေးပြောကြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်